jo crec que el que més sorprèn d'aquesta candidatura és que el senyor Vall eh, porta molts anys no vivint a, a Barcelona, vivint a França, i sincerament per un càrrec com és una alcaldia i d'una ciutat tan important com Barcelona jo crec que el que se li ha de demanar a qualsevol candidat sigui de l'orientació ideològica que sigui, és que conegui la ciutat, que l'estimi que, la, que hagi trepitjat carrer que conegui els barris perquè d'això es tracta, no? Vull dir, l'alcaldia de Barcelona no ha de ser instrument per, per carreres polítiques personals o per altres coses la ciutat de Barcelona ha de ser una finalitat en si mateixa perquè és la ciutat d'1.600.000 habitants, perquè és capital de Catalunya i perquè és una ciutat de renom internacional i per tant eh, no mereixem segons plats, sinó que mereixem doncs, candidats i candidates que efectivament tinguin Barcelona com l'única de les seves prioritats.